Mbote, mbote, bandeko balandi kona biso ekoki tokutana na bino bomeseno rendez-vous ya tout le mercredi je crois que bonija komesana tout le mercredi à 20h rendez-vous oyo concept oyo totya en place mpo na bino avec le frère kashisha oyo tosalaka na ye émission oyo émission oyo ezali sur bathème oyo eza koconcerne tuka bana nzambe et eh bien je crois que bato bandija komesana na thème oyo na biso na concept oyo Et bien ça nous fait quand meme plaisir aussi que ba kutu bakomi ko reagir ko benga en tout cas pona ko encourager également biso par rapport donc à cette émission c'est une émission vraiment ya qualité émission oyo eza ko apporter en tout cas mingi na ba connaissances pona bana nzambe komeka mpe ko développer ba certains thèmes oyo déjà bolandi déjà ebele déjà oyo tosi to traiter mais lelo encore une fois to se retrouver na rendez-vous na biso ya tout le mercredi thème na biso lelo to parler sur la place donc ya jeune jeune de prière na vie donc ya ba chrétien donc la place euh, du jeune dans la vie donc de chrétien donc jeune de prière ndenge ezalaka boyebi ba chrétien mingi basalaka ba jeune de prière so alingi peut-être azwa solution na likambo na ye alobi fois jeune mwa moke quelques jours tome mpe kocomprendre na kati ya émission na biso ya lelo est ce que ezalaka vraiment commandement ya, ya, ya, ya nzambe Est ce que jeune de prière eh, ezali recommandé par Nzambe? Quelle est peut-être l'utilité donc ya jeune de prière? Nionso wana tomeka mpe kotala yango avec frère Kashisha à partir donc ya Allemagne. Bon d'abord mon frère. Mbote frère Alimia, mbote bandeko ozolanda biso partout. Kola pambola bino susu oyo bosi bomesani na émission oyo uh, chaque mercredi eh, tokolika eke Nzambe aza na biso lelo epi akolobela biso mpe moko na moko akozwa part na ye Vraiment euh, mm. tokosenga na bino aya de frère coloba bato bazo continuer kotuna baquestion bokomaka ekozala malamu mm. so bozo commande tokoyeba mm. ndenge tokorépondre na baquestion na bino puisque tokocouvrir nyonso tout na kati ya émission te alors place eza na bacommentaire place eza mpe na baemail to na batelefone euh, soki bokokomela biso ekozala malamu nzambe akopambola bino merci Voilà donc euh, c'est un peu na principe voilà je crois que réaction également bato bandeko bolandaka biso je crois que ça nous permet également ya koaméliorer peut-être émission mm. baproposition na bino pourquoi parce que cette émission tozosala yango mpo na bino donc je crois que euh, baproposition na bino euh, oyo nyonso bokosuggere biso je crois que ezala quand même important totenir yango vraiment na, na compte et puis tomeka mpe koaméliorer Pona bino je crois que emission oyo nde tolobi ezali pona ko edifier bana nzambe c'est uniquement pona bino tozo sala ba emission oyo je crois que ba thème ezali ebele tobanda ko aborder bosi bolande dejà ebele mais lelo encore toyeli bino ba thème mosusu ya sika donc la place du jeune dans la vie de chretien donc ko jeune ko kanga nzala nioso wana oyo boyebi na ba consequence nango egalement parce que je crois que eza ba loso pe bakufa pe na makambo ya ba jeune oyo tomeka pe ko aborder yango nioso na kati ya emission na biso ya lelo alors frère kashisha avant to tokota na kati ya thème na ya emission na biso lelo comme toloba eza 30 minutes mais bon tokoloba vraiment 30 minutes parce que tolekaka toujours 30 minutes on peut dire quand même moins d'une heure ça c'était la proposition ya frère kashisha mm. emission ya suka tosalaki donc to Tokoki ko deborder mua muke mais tokoki ko depasser vraiment une heure de temps te sinon nde ekokoma un peu mua mingi bien que eza na batu mususu je vois que ba commentaires batu mususu bakomi aah papa Libya pourquoi botika yango eza na ba une heure trente te je vois que batu mususu bazokoma dejà bazosenga eza emission moko très interessante bozokata kata yango mais bon je crois que Ça on verra peut etre plus tard mais en tout cas selon concept ya emission tolobaki 30 minutes to evolue toujours mwa moke tolobi moins de 30 moins d'une heure de temps mais on verra avec l'évolution pourquoi pas parce que je crois que comme tolobi ezali émission ya bino bino bato bozolanda bino biso alors frère kasisi avant tokota na kati ya émission na biso totika vraiment cette émission na maboko ya nzambe tosala mwa prière avant tobanda comme eza toujours de coutume Pour que emission oyo ezala epambwama na Nzambe. Amen to bondeli na kombo ya Yeshua papa to kumisi yo lisusu pona temps oyo o permettre to loba lisusu liboso na yo to loba liboso ya bandeko na biso bazo landa biso to loba liboso ya bato nanu ba yebi yo te to loba liboso ya mokili papa to sengi loboko na yo ezala likolo na biso pe nguya na yo etambwisa moko na moko na biso ezala biso oyo toza kopesa maloba ezala ba oyo bako yoka biso Na molimo na yo, Mokonzi, tosengi opesa parole oyo ezali essentielle na mutu moko na moko. Seigneur, yo oyebi posa ya mutu moko na moko azo landa biso, surtout pona thème oyo tolingi to aborder, thème oyo ya jeune. Toyebi que eza thème moko elobamaka mingi, mais tosengi Nzambe yo olobela chaque mutu, olobela ngai, olobela frère Alimia, olobela mutu akolanda biso, afin que na suka, Chaque mutu azwa pe part naye papa tobebisi misala nionso ya mabe ya satana na kati par rapport ya emission oyo tobebisi nionso ya lia ko ya ya ya ya connexion ya mabe tobebisi nionso ya lia kobebisa peut etre technique to ko ya ko devier makanisi to ko devier langage na biso tobebisi nionso ya lia yo te mokonzi tosengi na yo papa yo regne Lokola maitre pona emission oyo papa pe osunga biso sunga frere alimi asunga libota na ye sunga ngai awa pe na libota afin que mokonzi tosala mosala oyo ndenge yo olingi tosala papa nionso wana pona lokumu na yo na kombo no yeshua nde tosengi boye amen amen amen amen voilà en tout cas tozo kota na kati ya emission na biso comme thème dejà bosi boyebi tolobi yango na introduction la place donc ya jeune na vie ya ba chretien voilà donc genre de prière alors euh, frère Kashisha pour la kobanda je crois que tout que on a niveau peut-être la définition hein, genre de prière hein, parce que bon je crois que bon, tout baka jeune tout baka jeune d'abord on va trouver la genre de prière jeune on peut définir ça na ndenge nini na sorte nini parce que bon bato mingi bakanisaka jeune ezalaka mpona biloko ya kolia jeune ekozala mpe odela kaka ya biloko ya kolia je pense bien mais nayebi te na définition comment kodéfinir biso jeune Voilà uh, ndenge tolobi na lingala je pense que jeune ezalaka kokila c'est ça kokila je ah, pense euh, po obaki kokanga nzala eza kokila voilà donc euh, voilà puisque eza important topesa émission na mm. lingala toyebi ke balingala wa biso mpe eza lingala moko mélange mais jeune ezali kokila soki Voilà, eza kokila, je pense que eza yango, soki pe na bosani, bandeko bosunga biso, mm. mais je pense que eza kokila. Alors, jeune ezali mm. nini? Ezali privation volontaire. Voilà. Privation volontaire ou involontaire ya mm. biloko ya kolia, ya komia, biloko ya komela, c'est-à-dire on se priver na eloko moko boye, yo moko volontairement, ou bien ba priver yo na eloko moko boye, euh, donc euh, na groupe moko ya batou, pona ça dit par rapport ya biloko ya kolia par rapport ya biloko ya kobela et puis aussi ezali concept religieux ya ba ya ba religion ebele hein eza concept religieux ya ba religion ebele tomoni yango epai ya ba catholique ba benga yango careme hein ba benga yango careme epai ya ba musulman ba benga yango ramadan esalemaka chaque annee pe c'est à dire epai ya ba musulman je peux meme dire que eza jeune moko involontaire puisque olinga olinga te il faut osala yango selon que donc euh, hmm. religion na bango mais du moins hmm. jeune ezali privation volontaire ou involontaire ya biloko ya kolia hmm. to biloko ya komela donc euh, na cadre ya définition na biso yango wana et puis ndenge ezali wana mpe ezali tokoba privation d'abord na ndenge ya général ou bien koréduire consommation ya biloko ya kolia to biloko ya komela yango nde tokoba na mokuse définition ya jeune c'est ça et puis aussi ko sala ko sala régime eza biloko eza biloko eza voilà, avec, te mm. je, par rapport ya définition ezo dépendre na objectif ya privation ozo salela je crois que peut-être dans ce sens là parce que mm-hmm. jeune de prière ezalaka beaucoup plus hein, bon ezali mpo na kosambela wana todéveloppe na kati ya émission na biso lelo ose prive volontairement mpo na but moko boye que voila ezali pour que o se rapprocher na nzambe bon comme ndenge ba mosusu ba lobaka mais greve ezali aussi privation mais yango ezali aussi pona ko obtenir peut etre quelque chose aussi mais bon ça j'ayebi te bon bah oui soki asali greve ya fin aozala peut etre na prisonnier bakangi ye bazosala yango po babimisa ye na but babimisa ye mais abina c'est prive Donc pona peut-etre pona ko bangisa mais ce n'est pas aussi oyo eza makambo ya Nzambe te ezali peut-etre pona ko kosala pression hein na bato ba baza ko opprimer ye bato ba kangi ye asali grève ya faim c'est aussi privation quelque part mais jeune c'est different ya ya grève je crois que tozela un peu ko na ba termes wana hein oui frère bien sur privation Ouais, bien sûr frère. Na to aussi si, ça va? Na si, na si si, elle loba. Ah, normal, normal, jeune ezali nde na lobi euh, privation volontaire ou involontaire. C'est-à-dire hmm. mutu a aza libre oza na ndako na yo hmm. oza na kati ya église hmm. na yo oza na kati ya société na yo oza na kati ya place na yo olobi ke yo moko olingi ogene ou bien mm. boza na groupe mwa bato bayebisi bino ke il faut bogene wana eza makambo mosusu mm. mais grève ya fin hmm. ezalaka mm. mingi mpo na Eza lokola mutu asiliki alingi azwa ba droit na ye abika ya kosala grève de faim kolia te ti mukolo bako repondre ye wana eza makambo mosusu mais eza pe eza on dirait parallèle eza lokola pe ndenge moko pe na jeune mais sauf que oyo ya grève de faim eza plus na ndenge ya physique eza plus na ndenge ya physique ça n'a rien à voir avec le spirituel Mais, par, mais tandis mm. que jeune oyo biso tolobela ya jeune moko oyo biblique oyo ezali par mm. rapport ya spiritualité ozomona yango il faut tosala mm. ma part ya chose oyo ya biloko mm. mibale wana privation voilà. ya, ya nzala mm. plutôt ya, ya biloko olia na grève mm. eza biloko mibale parce que grève eza moto aza koluka Ah ba pesa ye donc gain de cause bien sur osi na jeune pe ozo sambela po nzambe apesa yo eloko moko boye mais eza eloko moko na droit na yo te eza na ndenge ya mawa nzambe hein ndenge to tia na ndenge ya general mais na ndenge ya grave eza plus que oza ko tomboka olobi ke non nga avant na lia faut bo pesa nga boye ekomi ekomi un peu different ekomi lokola neti moto azo luka akota na kati ya ba droit na ye et ce qui est un peu tout à fait different donc na jeune oyo tozo lobela sikoyo Hmm. Mm. mais tokomi par rapport kaka ya jeune parce que toza kaka niveau ya définition kaka kayebi tokota nano wana makasi naye lo omonange na soulive encore une fois parce que lobaka meme na introduction awa bamosusu balobaka jeune ekozala kaka privation ya bino ya olia te ya komela te ekozala mpe également ose prive na eloko oyo olingaka mingi pendant un temps olobi na kosala yango susu te par exemple yo olobi kengo ngai Musala na ngai na ko na se passer na internet te olobi donc voilà ngai na se priver na internet pendant une semaine deux semaines na bandaka ko sambela ou bien na zengaka eloko moko boye eloko c'est à dire que tu te prives en dehors peut-être na makambo ya kolia mais tu te prives de quelque chose oyo tu ne peux pas se o se passer na ngo donc oyo okoki ko tikaka ngo te comme ça habituellement mais olobi o se priver na ngo on peut aussi parler de jeune na cas wana Bon, jeune tokobenga ngo mpe ezali uh, oza ko s'abstenir mm. na eloko moko boye eza te jeune waba ah. waba donc eza voilà ça dit oza ko s'abstenir hmm. na eloko moko boye mais sikoyo tosala hmm. keba pourquoi puisque euh, eloko nyonso oyo ozosala surtout mpo na makambo ya hmm. nzambe il faut makambo ozosala ekokana na makambo nzambe azopense cestadire na makanisi ya nzambe plutot cestadire makambo oyo ozosala ekokana na makanisi ya nzambe mpo sino te tokokobota badefinition ebele o oh non ngai Na na melaka miliki chaque jour mais na na sala jeune na mela miliki te bon na ye hmm. te wana mais ça privation aussi hein parce que ça oui parce qu'on parle de privation tu te prives de de biloko oyo ezalaka nécessaire pour la yo ça aussi c'est c'est c'est ça le problème parce qu'on parlait on peut poser définition Koloba nini au fait? Yango omoni nalobi que na ndenge ya definition batiaka toujours definition eza lokola ba englober makambu nionso na kati mais sikoyo ba specificite ya ba jeune tokomona que eza penza ko se differencier par rapport ya ndenge totanga sikoyo na makomi. Nzambe alobaki nini par rapport ya jeune? Yeshua alobaki nini donc par rapport ya jeune? Sikoyo esala que soki tolobi tomeka kotanga yango peut etre tokomona difference mais likambo frère Alimi alobi To negliger yango te eza pe eloko tolobi ke jeune eza pe lokola neti apton ko ko s'abstenir na eloko oyo obandaki kolinga mingi olobi ke okosala yango susu te ou bien soit eh ndenge tolobi likambo ya komela miliki ou bien likambo mosusu frère Alimi alobi awa donc mais tomeka ko continuer na emission na totala ba makambo mosusu oyo pona komeka pe ko eza un peu plus clair quoi c'est ça voilà donc tozo kopusa na kati ya emission na biso lelo alors frère Topesi definition donc ya ya jeune de prière alors maintenant sikoyo na kati ya makomi est ce que jeune de prière oyo tozo lobela lelo oyo ezali recommandation ya nzambe est ce que nzambe asengi batu ba jeune pona ko se rapprocher na ye est ce que okoki peut etre kopesa biso explication par rapport na ngo bibliquement parlant. Oui yango tolobi eza important. Toloba selon ce que d'abord bible elobi nini par rapport à jeune nzambe alobi nini par rapport à jeune euh, mot oyo tobengi jeune eye nsima na kati ya bible mais na ebandeli banda ko utilise terme oyo tobenga euh, donc euh, soki bakomi soki omoni bakomi donc, im, donc humiliation des âmes bien humilier vos âmes soki hmm. nzambe alobi que non il faut vous humilier ou bien humilier vos ames abandaki kosala allusion na donc na jeune wana tomona na kati ya nombre chapitre 29 verset 7. Soki to meka kotanga yango ezala mieux ok donc awa pample donc soki to tangi nombre 29 mobimba toko mona nzambe azo pesa toute donc toute une liste eza wana dejà partir ya premier verset alobi le septième mois vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos ames ok vous humilierez vos ames vous ne ferez aucun ouvrage c'est à dire soki nzambe tango azo yebisa bana Israël awa ke donc na dixième jour donc na donc na septième mois donc boko boko zala liboso na nga c'est à dire convocation sainte et puis boko humilier vos ames ezalaki ezalaki terme eza koloba neti par rapport ya Nde toloba likambo ya gene eza lokola neti mutu soki ozo gene tokomona yango plus tard epa David pe asalaki yango tangu azo bondela pona muana ye donc oyo abotaki na muasi ya nani ya donc ya Uri azalaki tomonaki ki David alataki kutu sac pona ko s'humilier c'est à dire gene selon ce que le seigneur no no demande awa ou bien demande aux enfants d'Israël awa ezalaki que batu ba s'humilier or soki olingi ko s'humilier elingi koloba que Temps mosusu tokotanga yango peut etre plus tard mais specificite na yango eza plus que oza kolia ndenge oliaka souvent te, oza komela ndenge omelaka souvent te, oza kolata ndenge olalataka souvent te du moins tozwa yango na image mpenza ya ko s'humilier c'est à dire komikitisa ok eza na sens wana. Jeune ezali biblique pourquoi plus que tomona dejà na tango ya kala dejà Moïse, Moïse, Tangu azalaki na ngomba pona kozwa donc dix commandement Moïse a passaki na temps ya jeune toko kota yango bientot là c'est à dire Moïse azwaki temps c'est à dire au moins 40 jours 40 jours yango omoni 40 jours oyo Yesu asalaki plus tard eza ndenge moko na Moïse asalaki avant to wana toza na kati ya mukanda ya exode chapitre 34 verset 28. bible moïse fut là avec l'éternel 40 jours et 40 nuits il ne mangea point de pain et ne but point d'eau et l'Éternel écrivit sur hmm. les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles, mais les dix commandements. Ça dit, Exode 34, 28 a eza première euh, donc, preuve que jeune eza réellement biblique par rapport à ce que, n'est-ce pas, tout à l'heure, déjà il Il ya a nombre chapitre 29 verset 7 place tolobaki mm. que ezali ko similie mm. mais awa sikoyo tomoni sikoyo donc vraiment mm. baye ko spécifier baye ko éclairer yango balobi que euh, donc moïse atango amataki na donc euh, na, na, na, na ngomba n'est-ce pas mpona kokende kokutana na nzambe par rapport ya ba dix commandement moïse apasaki kuna 40 jours na 40 nuit balobi awa na exode 34 28 babi que non aliaki lipa te Pe amelaki mayi te pendant temps nionso wana. Ozo mona? Donc eza dejà premier preuve oyo pona koloba ke oui donc jeune ezalaki ko ko signifier lokola pe brisement na ancien testament. C'est à dire mutu ki bo moto na ye a briser. Ça c'est dans l'ancien testament, c'est à dire que awa toza na ancien testament donc na periode donc ya loi ya Moïse. C'est un peu ça. Justement awa Ezalaki etelemaka wana. Justement awa to toza Voilà. na kati ya ancien testament oyo Nzambe aza koyebisa bana Israël chaque fois que ba observer Donc donc humiliation ya ba ame na bango awa nde toye komona na kati ya exode 34 elobi awa ndenge moise ye moko pe akendaki na ngomba n'est ce pas pona kozala brise ebongaki aleka 40 jours na 40 nuits wana sans kolia sans komela ezali jeune oyo moise n'est ce pas asalaki c'est à dire eza problème mingi ezalaka que soki mutu ata na tango ya lelo Soki olingi ozala brise, tokomona yango mpe na Nouveau Testament, esengaka ba discipline moko na kati ya nzoto ya mutu. Ozo mona? Alors sikoyo à l'epoque dejà ezalaki que mpo mutu azala brise et donc entre autres mpo mutu azala a se sanctifier il falaki aleka na etat wana oyo tobengi etat n'est ce pas donc ya jeune. Je pense que soki tokoki ko continuer nayebi te frère donc yo maloba na mboka na yo. O parler sur jeune donc ya Moïse, olobeli quand meme mwa moke egalement aussi ya ya Jesus Christ, soki peut-etre okoki ko approfondir yango mwa moke bato ba comprendre jeune oyo ya Jesus Christ wana, est ce que à partir ya jeune ya Jesus Christ wana nde esengi biso ba chretiens ya lelo tobanda aussi ko jeuner pona ko se rapprocher na Nzambe? Voilà, omoni frère, normalement nayebi ke eza thème moko eza controverse eza ma controverse eza controverse puisque il y a d'autres gens qui disent que jeune euh toko sala ngo te nde batu ba salaka ngo tout ça d'autres gens qui disent d'autres gens qui qui meme ba kendaka au delà mm. yesu asalaki 40 jours bango asalaka 100 jours neti mwasi mona kinshasa asalaka 100 jours mm. hein soit soit disant 100 jours et pourtant ils ont ils ont un peu le putain puisque et banaka mm. zoku asalaka Jeune Guy esalaka jeune te, eyebanaka par rapport ya physique na ye. Donc c'est à dire euh, à part ça eza biloko oyo tokoki koloba lelo, toloba que Yesu ye moko avant akota na kati ya ministère, mpo tokoyeba que Yesu abandaki ministère na ye na age ya 30 ans. Avant akota na kati ya ministère, jeune oyo alekaki wana ezalaki lokola peu donc Epreuve mpo na ye mpe. Wata na kati ya Luc chapitre iv ezalaki epreuve mpo na ye moko mpe de façon que ezalaki lokola preparation terrestre na kati ya ministère. Ozo mona? Donc soki tokoki kotanga yango rapidement. Toa na kati ya Luc chapitre iv verset un, Bible elobi boye, Jesus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le desert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent et, donc écoulés, il eut faim. que Jésus a passé 40 jours na n'est-ce pas a désert oyo oh aliaki te c'est à dire azalaki ko jeune c'est à dire soki tolobaki na ebandeli que jeune ezali donc c'est à dire privation volontaire ou involontaire mais na cadre oyo eza mpenza que yesu mm. ye moko volontairement bien sûr poussé par l'esprit misu balobaka donc euh, amené par l'esprit mpo na nini ameka koleka na épreuve wana yango tozoloba awa ke jeune mm. oyo yesu asalaki ezalaki mpo na koprépare n'est ce pas Donc ministère na ye pona ko leka na epreuve ya liboso. To sali parallelisme ya 40 jours oyo pourquoi? Puisque to tshomona na kati ya Exode chapitre 34 que Moïse ye pe asalaki jeune ya 40 jours avant azwa ba dix commandements. C'est à dire avant azwa dix commandements Moïse na Exode 34 alekaki na jeune et donc jeune donc na Pendant 40 jours balobi que aliaki te amelaki te mais sikoyo yesu awa avant akota na kati ya ministère na ye avant akota na kati ya nouvelle alliance ebongaki ye moko pe azala prepare na kati ya musuni tobosana te que yesu aza nzambe mais na kati ya musuni faki musuni na ye be la sa donc sa chaire soit reellement sactifie po ezala sacrifie falaki ezala saint falaki ezala sainte quoi comme une donc une chaire alors pona kokota na kati n'est ce pas ya ya ya nzela wana il a fallu maintenant que yesu aleka na brisement brisement c'est à dire que non nzoto na yo eleki na kati ya brisement et donc pendant temps moko boye oyo tobengi yango epreuve après wana nde sikoyo tomonaki n'est ce pas yesu azwaki elonga mais avant que père frère atuna question tomona na kati ya matthieu tokozwa yango rapidement na kati ya matthieu oui. Voilà, c'est-à-dire bato balobaka nini mais ndenge nini c'est-à-dire Yesu euh, asalaki makambo nyonso mpo na biso alobaki tout est accompli oui hmm. oui mais Yesu alobi celui qui veut me suivre doit porter sa croix elingi koloba nini tout est accompli oui mais Comme salut ezali eloko ya esprit, ebongi chaque mutu a conduire vie na ye na ndenge ya esprit. Or, soki mutu, nzoto na yo, eza likolo ya molimo na yo, elingi koloba nini? Euh, tomona yango frère, tomona yango frère, bon, peut etre batu baloba ke non frère po yo oza muke, non, c'est à dire tomona batu mosusu omona azoya munene kaka, azoya kaka munene, azoya kaka munene, bon sikoyo koya munene ezalaka soit ezali na ndenge ya ba ya ba ya ya famille na ye misusu pe ezala na ndenge ya ya kolia ozo mona c'est à dire batu bazala na tendance mingi ya ko remplacer biloko ya kolia on dirait satisfaction pona vie na ye ou bien soit a remplacer biloko ya kolia on dirait signe ya koloba que non maintenant na koki vie exemple surtout ba biso ba ndeko oyo donc ba africains mais entre temps Toyebi que po mutu azala makasi physiquement, tomona yango meme na kati ya ba sportifs, akosala tout nini nzoto na ye ezala na plus de muscles que ezala na mafuta mingi. Yango tozongi sikoyo na ndenge tolobaki liboso na ebandeli, tolobi que na ba religions mosusu neti ba musulmanes basalaka chaque annee basalaka oyo babengaka Ramadan. Natuna moko to mibale na bino, bosala yango pona nini? Alobi que tosala yango pona deux causes. Cause ya liboso, mpo na ko plaire na Nzambe na bango. Cause ya, ya, ya mibale, mpo na ko, eh, ko, comment dirais-je, ko, eh, eh, kosunga nzoto ezwa temps ya kobimisa ba acides mosusu, mpo na après nzoto e se regenerer. Elingi koloba nini? Kolia mingi mpe soki eleki sans, donc sans, sans arret eza mpe malamu te. Wana ezalaki kaka parenthèse. Mais awa tomoni que Yesu, donc bayekoli ya Jean-Baptiste balobi na Yesu que, Biso na ba pharisiens to jeunaka. Elingi koloba nini? Totangi na kati ya Exode 34, tomoni que Moïse a jeunaki. Elingi koloba que ezalaki lokola na kati ya loi na bango, etikalaki bongo. Donc, c'est à dire Yesu ayaki na tango Yesu ayaki, ezalaki pe na heure ya loi hein. Donc, c'est à dire Yesu pe ayaki kosukisa nde sikoyo loi wana. Mais pendant qu'il etait na mokili, ezalaki na heure ya loi wana. Esali que ba donc bana Israël to plutot ba juifs dans l'ensemble, babandaki ko observer n'est-ce pas? Makambo nionso oyo Moïse atikaki yango omoni quelque part baza koloba que non biso toyebi Moïse puisque toyebi Abraham aza koko na biso mais banda kondima Yesu te puisque Yesu alaki koloba makambo ezalaki contraire na Moïse c'est à dire ba pharisiens na ba na ba ba disciples ya Jean Baptiste bien sur y compris ye moko Jean Baptiste babandaki ko gene tango baye sikoyo epai ya Yesu balobi que pourquoi bayekoli na yo baza ko gene te Yesu alobi boye na kati ya Matthieu chapitre 9 verset 15 a repondre Jésus leur répondit, hmm. les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Question hmm. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut traduire ça Parce que c'est vraiment important par rapport à Je crois qu'il y a une évolution. Version PC biso na na minga on expliquer d'abord biso parole à Jésus. Alinga loba na place wa. Yesu alinga loba boy. C'est important. Hmm. Tant Yesu azali na kati ya mokili bayekoli hmm. to bato bazalaki na molimo na Nzambe na kati na bango te. ba babandaki ko dependre na ye yango moni alobi il est avantage que je m'en aille puisque soki na keyi na kotinda un autre consolateur un autre c'est à dire nga naza consolateur bozo mona ngai physique mais na kotinda un, un, un, un autre consolateur po ye enseigner bino na toute verite mais awa yesu aza aza aza koloba mm. ke abike non est ce que Soki baninga ya epoux ou bien basi ya epoux ba soki est-ce que bakoki kozala na pasi tant que epoux aza na bango? C'est à dire tant que nga naza awa makambo nionso eza na controle nga moko naza awa c'est moi qui controle tous puisque naza sikoyo awa puisque nde nalobi kaka frère avant yesu akende Esprit ezalaki na kovanda na kati ya batu te. Esprit ezalaki na kati ya temple. Mais tango Yesu aye, azui batu na ye wana, c'est à dire les 12, aza ko coacher bango, aza ko koyekolisa bango makambo ya Nzambe, bazalaki na sous autorite na ye. Yango wana alobi boye, Pendant que ngai naza na bango, ba na besoin basala ba efforts moko boye te. Yango omonaki quelque part soki Pierre abebisi, omona Yesu a Alobi na ye, mais Pierre aye kozonga lisusu na nzela. Tango baye kokanga Yesu, par exemple, Pierre azwi epee, akati litoyi, Yesu alobi, mais makambo, makambo nini ozosala? Ye Yesu azwi, azwi litoyi, azongisi. Ezalaki nyonso kopesa ye, koyebisa ye que non, naza, je suis en train de, de, de t'apprendre comment est-ce que okozala brise, comment est-ce que okozala calme, comment est-ce que okozala pose. D'où, tango naza na bino, boza na problème te que boluka, luka, luka, luka, luka. Puisque boza na ngai. Tango nakozala te, wana nde Yesu alobi que, Celui qui veut me suivre doit porter sa croix ekomi ekomi responsabilite individuelle c'est à dire chaque mutu akomi sikoyo ko mener vie chretienne selon ce qu'il a reçu de Christ yango nalobi ke awa tomoni yesu ye moko alobi na bango sikoyo na suka tango ngai nakozala te nde bako gene et yango tomoni awa yango tomoni awa Alors, sikoyo president ya evolution ndenge olobi wana ntango ngai nakozala te nde bakogene mm -hmm. est ce que bagenaki ntango jésus christ azalaki est ce que bagenaki bano continue kogene avant que na répondre na question que bagenaki frère ba question na yo mm. eza bien mm. avant que na répondre na répondre soki bagenaki mm. toza na tozwa passage moko awa ekoki kosunga biso Ekosunga biso Ekosunga biso toza na kati ya Matthieu kaka chapitre uh, 17 Matthieu chapitre 17 uh, eza lisolo ya Mutu moko aza kosala oyo tobengaka prière ya intercession pona mwana na ye. Mwana na ye azalaki na ba demons. Toa na Matthieu chapitre 17, ebandi à partir ya verset 14. Natanga 14 après na sauter mbamue tokota na place nalingaki pona e rencontrer n'est-ce pas question na yo. Matthieu 17, 14 elobi boye, Lorsqu'ils furent arrives près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, mm. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est donc lunatique et qui souffre cruellement. il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Quel soni ba mutu aye kofunda ba disciples epai ya maitre mwana nga eh, mwana nga amikweisaka na moto emo na mai donc aza na ba, na ba, na, donc na, na malade aza, aza na ba esprit nake na ye na ye epai ya ba disciples na yo me bakoki kobikisa ye te na saute non na continue na 17 yesu alobi boye Matthieu 17, 17. Yesu, Yesu atali bayekoli alobi race incrédule ya, ya, ya, ya Matthieu 17, 18, Jesus parla severement au demon qui sortit de lui et l'enfant fut gueri à l'heure meme. Yesu asambeli, ba demon babimi mbala moko na kati ya mwana wana, akomi sauve mbala moko. Yoka sikoyo na 19, Matthieu 17, 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jesus et lui dirent, et lui dirent en particulier, tango bana basi bakei, Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces demons? Mpo na nini tokoki kolonga ba demons te? Mpo na nini tokoki kobengana ba demons te? Puisque ba bandimi defaite, balobi que tokokaki te, pourquoi? Mais to to toyeba raison, qu'est-ce qui s'est passe? Pourquoi on n'a pas pu? Yesu alobi boye. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de euh, sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Mais rien ne vous serait impossible. Ce côté là, verset Nabiso clair, Matthieu 17, 21. Il mais cette sorte de démon, ne sort que par la prière et par le jeune hum yo otuni nga soki ba jeunaki la nous oui, sommes oui. avant yesu akende ayebisi bango avant yesu akende ayebisi bango hum. sorte ba demon oyo ekenda kaka hum. na ba prière na jeune hmm. so to quel jeune voilà. jeune là se priver hmm. mais, mais, mais, mais, ju, mais ju, justement puisque totan tozongi na kati ya luc 4 tomoni ke yesu ntango asalaki jeune hmm. asalaki 40 jours aliaki te amelaki te cestadire tozo considere ke hmm. eza jeune wana oyo yesu ye moko asalaki déjà voilà na biso question ezali abangela continue tika question ezalaki parce que après parce que olobi ke Tango opesi verset o expliquer, Jesus Christ alobi tango naza na bino awa c'est à dire que bango bakoki ba gene te boko gene te mais soki peut etre après nga soki naza te nde bokoki kosala gene c'est un peu ce que olobaki nga question nanga ezalaki est ce qu'ils ont gene après est ce qu'il ya des exemples na kati ya bible oyo ba disciples ya Jesus Christ bande ko gene po basala ba prière na bango frère ba exemple ezali mais yoka hmm. yoka frère soki papa hmm. aza na ndako alobi na bino boye Bana na ngai soki na za te omoni cle oyo bo fungola mbongo eza place wana bana na ngai soki na za te bomoni tata wana akomaka awa te bana na ngai soki na za te apesi bino mitindo tango ye azali bo vandi soki soki papa alobi likambo soki na za te soki na za te elingi kobake no soki na za te bokosala yango neti o comprendre nga. aza koloba ke na kati ya ya Matthieu totangi Matthieu 9 awa alobaki ke alobi ke non tangu epoux azali ba donc ba baninga na ye ba ko s'afflige te mais tangu epoux akozala lisusu te il generont ba ko gener neti ozo comprendre nga frère eza eza eza eza c'est à dire bible ezali Ah, vision te parce que moi je comprends parce que omoni na temps toza na temps ya grâce oyo na temps ya grâce mhm. bato tolobaka jésus christ est à nous c'est ça le problème c'est-à-dire soki tokende kocomprendre mwa moke jésus christ est à nous soki talobaka soki aza te aza toujours na biso amen amen amen est ce que l'utilité sikoyo ya jeune ezali parce que il est toujours avec nous amen. il est toujours en nous aza na kati na biso nzambe ayesu na batemple te bokende okuda ata aza na biso donc il est là Qu'est ce qu'il faut encore pourquoi il faut ko gener c'est ça aussi ma question c'est par rapport à cela. Ah, frère oui. c'est très bien très très, très intéressant intéressant mm. ça dit comme yesu aza na biso ndenge olobi oh, tu as tu as tout à mm. fait tu, tout à fait raison mais sikoyo oui. ntango ozotuna question esprit ya nzambe eyebisi nga boye yesu ntango mm. ayaki na mokili ayebisa koyebisa bayekoli Je suis dans mon père et mon père est en moi mais pourquoi a genaki puisque problème eza que tango Yesu aza na kati na biso spirituellement elingi koba nini nzoto na yo frère nzoto na yo na expliquer na expliquer nde mosusu Yango mona soki mutu akufi tolobaka ebembe naye yango oyo, nzoto naye nzoto ya moweyi yango oyo. Frère tout ce que nous disons na kati ba langage na biso eza ba indices bien que tango mosusu balakisa biso bongo te mais mutu nionso alobaka bongo tala ebembe ne yango oyo, tala nzoto ne yango oyo. Pourquoi? Puisque soki mutu akufi nzoto ezongaka mabele ok. Tango sikoyo oza mwana na Nzambe, Yesu avandi na, na, na, na kati na yo, azotambwisa yo na Esprit. C'est à dire, nzoto na yo sikoyo, eloko eza different entre biso na ba, na ba anges eza nini? Ba anges baza lokola bato boye baza teleguide to telecommande, c'est à dire, basalaka kaka makambo oyo Nzambe alobi. Mais biso bato, Nzambe apesa biso je pense nalobaka na kati ya emission awa donc libre arbitre libre choix nasala ndenge motema na ngai esepeli mpo na nini mpo justice ya Nzambe esala neti so comprendre ngai c'est à dire Yesu Yesu Yesu aza na kati na biso mais to mais to to toza na part ya responsabilité frère silo te nga mpe to tosambelaka te puisque mpo na osambela seke ozosenga na Nzambe asala non mais soki nzambe aza na kati na oyo seke ayebi nje makambo yango nyonso ye mope asi alobaki yango mais ye mo alobi susu keno demande tout ce que vous demandera ya mono elingi koba nini ya ya ya ya ya des choses oyo ezali biso bato ebongi tozwa part na biso frère hmm. nga nazali contre bato bakanisaka ke soki osali jeune molai nde nzambe akosala naza contre biloko wana c'est-à-dire tosalaka jeune te mpo na koforce nzambe asala non c'est pas ça jeune ezali attitude moko normal ya humiliation mpo na yo moko osote c'est-à-dire ovaincre makambo moko eza na kati na yo frère l'apôtre paul aye epa nzambe aza koyebisa nzambe soki moye ezali alongola bos azalaki na mwa donc déformation moko na kati na mokongo na ye après yesu ayebisi ye ma grâce te suffit elingi koba nini Chaque mutu na kati naye ayebi faiblesse naye. Apotre Paul alobi que ce que je veux faire nazo nakoki kosala yango te. Mais ce que naza koboya kosala yango nde nazali kosala. C'est à dire oza na kati ya na kati na kati ya nzoto nayo tu as tu as un tu as tu as des combats. Alors ton corps ton corps bien que eza un temple ya ya saint esprit mais ton corps ezali expose na makambu ebele. Ce que po nzoto nayo ekoma kotosa molimo nayo eza eza na bongo etosa molimo na yo ebongi yo mutu oyeba ko discipline yo mutu oyeba ko discipline n'est-ce pas nzoto na yo frère c'est comme ça ya na lobi ke Yesu aza na kati na biso oui mais toza na responsabilité ya ko garder foi yango alobi que est ce que lorsque je reviendrai trouverai je la foi? Na na comprendre parce que je crois que awa tozo kende pe faut to conclure parce que temps dejà esi eleki mais en conclusion je crois que to tia bana nzambe na nzela par rapport ya emission tozo sala lelo thème ya lelo tozo parler sous jeune de prière nga na tunaka question moko oyo ko conclure nango na oyo tu olobi awa Qu'est-ce qu'on peut recommander ba chretiens? Est-ce que ba chretiens il faut ba salaka jeune de prière pona ko se rapprocher na Nzambe? Est-ce que jeune de prière ezali utile pona ba chretiens? Est-ce que jeune de prière ezali une recommandation ya Nzambe? Parce que Tokoma na niveau ya pasi ba losusu balingaka ba jeune de prière te balobi makambo ya kolia etali bango makambo ya nzambe te jeune ezali bon voilà le fait dejà o accepter seigneur jesus christ comme seigneur et sauveur c'est dejà o gene dejà tala ko s'humilier dejà otiki biloko nio ya kala nionso wana ondimi kosalela nzambe eza dejà jeune Mais pourquoi ko se privaka à chaque fois ba biloko ya kolia tomona ba na ba, ba ministère nde ba combat spirituel bato bakufa na ba jeux de prière moto amibomi parce que komiboma nzala obomi na nzoto na yo ti okufi ngai kangi quand même to tosuka nango est ce qu'on doit recommander bana nzambe basala ba jeunes de prière frère nalobi boye moi je dit ceci d'abord aux enfants de Dieu oyo baza kolanda biso quand tu me dis makambo ya ba combat spirituel eza dejà secte donc oya dejà ba exemple ya kopesa te pourquoi donc en fait ozo parler ba exemple ya ba jeune parce que kuna esika ba jeune bien sûr mais justement puisque basala yango abusivement basala yango abusivement puisque toki komona awa Moïse asali 40 jours comment est-ce que mwasi wana na Kinshasa akosala 100 jours akosala yango nde emission ah, même moi Jésus Christ a olobi ka salaki 40 jours na désert est-ce que ezali euh, ba métaphore te ba biloko nyo sola c'est aussi aussi ba question on peut se poser frère pour pour mes abos moni hmm. moni nde tolobi moi hmm. moi donc pour na Moïse to koko loba mon que mais pour na Yeshua to Jésus Christ to kolo ba que normalement hmm. to ba ki no émission elekaki que to tanga ka mikolo par rapport ya ya ya Jésus. Donc voilà. on peut on peut supposer que ezalaki lokola biso temps elaki temps ezali ezalaki mm. 40 jours net, net ya biso puis epa na ye eza impossible te pa azalaki nzambe incorporé ozomona mais ce que voilà. moi je vais seulement voilà. dire ici mm. avec non kosala jeune abusivement puisque olingi ozwa libala misusu olingi obika bona boye non moi je pense que eza important mwana nzambe nyonso tu aza na intimité liboso na nzambe na ye Mwana Nzambe nionso tout azala na discipline pona nzoto na ye. Mwana Nzambe a comprendre que mutu ako vivre kaka pona kuanga te. Ozo mona? C'est à dire meme si tu tu donc tu peux ne pas faire un jeune de de de de trois jours meme un jour kaka yo moko olobi que non lelo na lingi nazala na etat moko nalia donc eloko te ça va meme t'aider yo moko na kati ya nzoto na yo. Ça n'a rien à voir avec la souffrance que tozo mona que mutu mususu asali jeune pendant Soki 30 jours entre temps pasteur aliaka na ndenge ya kobatama yo ozo souffrir kuna après okufi wana tolobi bongo te nous voulons aussi que bana nzambe ba bakoma ba independant na kati na kati meme ya façon na bango ya komona makambo puisque on a dit que jeune ali privation volontaire tosuki place wana involontaire ya su normal te soki omi involontaire balobi que non tosala jeune d'ensemble nde tomoni na ba na ba na ba na ba réseaux sociaux lelo ekomi prière et jeune 60 jours 40 jours wana ezali biloko moko mécanique mais Pendant que yesu aza koyebisa bayekoli na ye que ya d'autres demons ba kendaka kaka na ba jeune et prière, ce que jeune ezali ezali important pona pona bana nzambe. Pendant que yesu aza koyebisa na bayekoli ya jean baptiste na kati ya luc donc 4 kuna donc na plutot na kati ya matthieu 19 kuna que soki na jour na kozala te donc donc ba ko gene moi je pense que jeune ezali donc important. Bien que tolobi que non Yesu aza, aza kovanda na kati na biso, mais po Yesu ye moko tango azalaki na kati ya mokili, il avait la plenitude de Dieu na kati na ye, mais il priait beaucoup. Pourquoi? Puisque tango oza mwana na Nzambe ebongi ozwa vie normalement, vie moko ya discipline, c'est à dire ko jeune pe eza na cadre ya, ya, ya discipline. Fufu eza nango okolia no fufu, eza nango pomme te. Mais moi je, je, je te conseille ozolanda ngai, soki osali meme une fois, par mois un jour kaka alobi que non lelo nakolia eloko te je vais seulement prier euh, adorer le Seigneur eza eza mabe te c'est pas mauvais soki ekomi siko maka ekomi que non chaque voilà. année tosalaka boye na na na mois boye na mois de juillet mois wana wana wana ekomi mécanique wana eza peut-être malamu te frère j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à eloko mais bon Ouais, ça les gens ont compris, je crois que même dans Moukou c'est déjà c'est déjà message eleki. Très bien voilà donc jeune de prière oui eza recommande mais eza elo moya volontaire ndenge ozoloba eza la kata ba institution te ndenge eza la kata osala jeune à 30 jours ya 40 jours tel jour tel jour mais fait eza la décision personnelle en conclusion hein, je crois que n'a omeka peut répondre c'est que frère Kaisha tu koloba il y a beaucoup à dire par rapport à jeune de prière mais tant la biso moyen to koma musika nango eza te to suka vraiment ah pour la jeune de prière c'est vrai que c'est une émission Oyo ekosala debat, je crois que batu ebele ba va intervenir par rapport nango, je crois que le debat est ouvert, tokomeka mpe kozua quand meme ba ba points de vue ya batu, si possibilite tozongela yango pourquoi pas tokozoka si c'est vraiment necessaire parce que nayebi que ça va vraiment diviser bana Nzambe oyo bazolanda biso partout à travers le monde. Mais frère Kashisa tozosuka vraiment lelo awa mpo na na emission oyo etali donc jeune donc ya prière. Merci, merci frère Kashisha, merci na bande tout bolandi biso partout à travers le monde. Merci vraiment na nyoso. Tokomi na suka émission na biso ya lelo, tokutana prochainement donc rendez-vous donc na pesi biso ce mercredi prochain la même heure donc à 20h donc la chaîne oyo bolanda na biso partout à travers le monde. À très bientôt et entre temps botika na malamu esika bozali toko se retrouver prochainement na prochain numéro. Merci beaucoup. Voilà bandeko mbote na biso lisusu euh, naye kopesa quelques réponses par rapport à émission oyo elekaki tobanda kosala toujours boye soki nzambe apermettre biso apesi temps soki eh, eloko moko elekaki ou bien baquestion ezali ou bien bato bamitunaki et que tomoni euh, euh, possibilité n'est-ce pas ya kozonga epa na bino ezali tokoya kopesa réponse na ba question to ba suggestion ou bien soit aussi euh, misusu pe euh, donc ba contradiction tokoki ko satisfaire mutu nyonso te la bible nous dit que nous connaissons en partie elingi koloba ke même ntango makambo mosusu oyo ozoloba Peut-être yo ozoloba yango na, na sens oyo comprendre moto azoyoka yo peut-être azocomprendre yango autrement tokoki mpe koyaka te chaque fois torepondaka na chaque question sino te tokosala donc tokotourne a rond soki nano oza omipesa bomoi no epai ya nzambe te ata oyebi connaissance nyonso ya mokili mais soki okufi okokende lifelo alors moi je pense que eza important tocomprendre likambo wana tosali na cadre nyonso tu ya makambo nzambe aza kosala uh, na kati ya bomoi na biso e, tosala susu emission mosusu en dehors ya oyo tosala awa na kati ya donc tosala na frère alimia donc émission des avertis tobakisi émission oyo tobengi pole ezala c'est-à-dire que la lumière soit wana eza émission oyo ekoremplace automatiquement émission oyo tobengaki jadis bosolo na bonzambe ekobanda koleka n'est-ce pas na kati ya chaîne wana kaka ndenge elekaka epuis na chaîne na biso il y a les avertis et puis aussi na kati n'est-ce pas il y a site na biso internet lesavertis.net oyo eza pour le moment toujours en construction et j'espère que ndenge ane bandi boye tokosala effort mpona tosisa mosala wana donc na ke rapidement mpona korépondre na question oyo bandeko batunaki baquestion namonaki oyo etukisa bandeko mingi yaki question oyo ya kosala différence entre ame na esprit ya moto alors je, je ne sais pas soki nakoki kozonga susu mwa nsima mais important puisque tolingi ezala kaka toujours euh, moins de 5 minutes intervention oyo mais na kati ya émission oyo tolobi ya euh, euh, boso donc pole ezala ou bien que la lumière soit kuna nde tokozwa bacommentaire na bino nyonso vraimen tozwi yango mpe temps topesi sikoyo ndeti enseignement ya sika par rapport ya basuggestion to par rapport ya n'est-ce pas ya ba réclamation na bino po eloko tolingi tosala elikaka que non toza na besoin bandeko bozolanda biso boyeba nde yeshua de vrai eloko toluka yango na eloko mosusu te toluka te kopesa bino baphilosophie to baconnaissance moko kaka boye nono toza na besoin réellement topesa bino réellement la vie de jésus christ boyamba christ na bomoi na bino afin que bavie na bino mpe echange bino mpe bokoma n'est-ce pas ba, donc euh, ba, ba participants n'est-ce pas et puis ba acteurs ya évangile oyo toali ko véhiculer na kati ya mokili na pesi bino nyonso mbote bokolanda eloko oyo nalingi kosala sikoyo sali nalobi boye donc ame eza nini ame ezali mutu oyo aza na kati ya n'est-ce pas ya nzoto l'homme a trois parties moto aza na biteni misato corps ame na esprit donc corps euti na mabele awa yango soki moto akufi corps mpe kotikala na mabele awa mais ame ezali euh, donc motu na kati le vrai homme oyo aza na kati ya, ya corps wana oyo nzambe abongisaki deja donc d'avance nzambe atye amwa na kati amwa na sikoyo ekufaka te soki moto akufi souffle wana ebimi cetadi ame na ye ebimi ame ekokufa te ame, ame kotikala libela na libela pourquoi puisque na apocalypse chapitre 20 verset 4 baza kolobela biso awa na ba donc na donc donc les âmes qui ont été n'est-ce pas décapitées par rapport ya makamba nzambe na mokili donc likolo kuna bakozala Apocalypse chapitre 14 verset 13 et et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit écrit heureux de, donc dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Ba, donc les suivent. Kaka ba âme wana oyo ezali donc euh, euh, euh, tango tango ekufaka plutôt soki mutu akufi ameke éternellement babi ke âme wana eko se reposer. Yango tolobaki que Mutu akufi na kati ya Yeshua, mutu wana n'est-ce pas ako ako se reposer. Mutu wana soki ako se reposer, elingi koba ke aza na lieu ya repos. Yango to tozwaki exemple oyo Yeshua apesaki na kati ya Luc. Bato balo balo balobi ke mutu soki akufi et eh donc eh, amonaka nzoto na ye tout ça, napesaki réponse na bike wana ezali ba fiction bato bamona na kati ya film. Makambo oyo tomonaki na montagne ntango Yeshua azalaki na Jean, na Jacques, na Pierre, bamoni Elie na Moïse, ezalaki makambo spirituel, olingi koloba baza kosala donc n'est-ce pas remise et reprise, c'est-à-dire prophète, ba prophète na mibeko oyo ezalaki Moïse na Elie bazoleka mpo Yeshua akota na kati n'est-ce pas centre ya likambo oyo ayelaki na mokili mpo na nini mpo aya ko accomplir mission na ye alors bato bazalaki ne présent Jean Jacques na Pierre il a fallu bamona eloko wana mpo bandima lisusu koleka oyo bandaki komona puisque eux vive avec Yeshua na ndenge ya mosuni eza mpasi bandima makambo mosusu oyo andaki koyebisa bango mais la fallu maintenant ke Nzambe afongola bango misu bamona elingi koba nini elingi koba keno soki moto akufi ce n'est pas kaka na obimelo mpamba mpamba bopesa bomeka kokanisa moke soki ezalaki bongo bato oyo babomaka bato boyenge eza ndaki ovandi na kati ya salobo moto moto wana abimeli yo mais pourquoi tomona yango te oubie bato mosusu babeta masolo na yango par rapport oyo ngai nalobaki na kati ya émission ezali mingi bademon baprofitaka mpo na kozwa babiloko wana bameka komanipule bato or na kati ya bible bokanda donc na kati ya mokanda nzambe Bible eyebisi biso que non donc il est réservé à l'homme de mourir une seule fois moto oyo azalaki homme riche bien que ezalaki adage ou bien ezalaki euh, parabole yesu aza kosala mais eloko nyonso yesu alobaka na parabole verité nango mpe ezali soki verité nango ezali elingi kobake non moto akufi na yesu akokende bisika malamu moto akufi na yesu te akokende bisika ya mpasi alors Paradis to enfer ezali conception ya Nzambe, mais enfer oyo ya suka nanu efungwami te, kutu comme mpe likolo oyo ya sika mpe nanu eye te. Yango nalobi que na kati ya emission oyo ya Pole et donc ezala ou bien que la lumière soit nde tokokende na ba thèmes oyo nionso oyo tolingi kosala na kati n'est-ce pas ya mosala na nzambe nalobi na bino lisusu boye esprit oyo eza na kati ya moto avec e ya moke ezali place oyo faculté ya moto evandi place oyo intelligence ya moto evandi place oyo ba, donc ba, ba affect donc eh, ba intuition ya moto evandi place makanisi ya moto evandaka eza na kati na ya parti ya, ya, ya esprit wana elingi koloba ke ntango nzambe akelaki motu ya fali mena adote motu na basens humain na basens humain puisque yango moto alaki important nalobi boye oyo eza réponse n'est-ce pas par rapport ya émission oyo tosalaki dernièrement na frère alimia tolobi soki moto akufi akendaka wapi alors bocomprendre nde nalobi moto aza na biteni misato corps ame na esprit or corps ezali poussière euti na mabele esprit ezali oyo nzambe asouffle esprit nde toza koyede biso to tozala na connexion na nzambe epuis ame nde ali mutu ya mutu ye moko aza na kati ya centre mutu akozala juge c'est-à-dire l'âme sera jugée par rapport ba œuvre n'est-ce pas oyo esalami na mokili awa soki ba question mosusu ezali bocontinue kotuna maya nde nalobi na kati ya conception ya émission ya sika oyo tolobi pole ezala que la lumière reçoit nde tokokende na mozindo na makambo mingi me nasengi bino na 2021 bato balandaka baémission tosalaka partout bozala nde actif actif elikoba nini bosala bilan après le 31 décembre 2021 mpo na koyeba ozalaki wapi oza wapi mpe okomi place nini eloko eza important yango wana nzambe apambola bino shalom